很多人都知道喝鸽子汤的好处。俗话说一鸽胜九鸡。如果方法做的不对，不仅炖出来的汤不够浓郁，而且还会导致营养大量流失，根本起不到滋补效果。首先，鸽子一定不要焯水，直接下锅煸炒，能有效锁住里面的营养。适量的加点高度白酒，别以为有酒味，其实都飞花了。炒过的鸽子肉才会更香。记得一定要加开水，这样不仅肉嫩味美。 而且汤还会更加浓郁，扣盖炖半个小时。煲汤我喜欢用这个松茸菌汤包，都是各种菌类搭配好的，炖排骨、煲乌鸡都非常合适。随便清洗一下，一起转入砂锅，扣盖转小火再炖十分钟，撒入枸杞，盐调个味就好了。这样炖出来的鸽子汤才会汤鲜味美，营养不流失。你也快点去做吧。